کراچی کریک ایریا جو کہ کورنگی کریک ایریا کے نام سے مشہور ہے لڈ بستی سے ابراہیم حیدری تک یہ علاقہ پھیلا ہوا ہے اس ساحلی پٹی کی آبادی قدیم آبادی میں شمار کی جاتی ہے اس علاقے کے بیشتر لوگ ماہی گیری سے منسلک ہیں ابراہیم میں واقع یہ فشری کراچی کی دوسری بڑی فشری ہے یہاں پر موجود بڑی بڑی کشتیاں بحر عرب اور بحر ہند میں ہفتوں تک شکار کرتے ہیں سمندر سے واپسی پر یہ لوگ انہی کشتیوں میں رہتے ہیں یہ کشتیاں ان کے معاش کا ذریعہ ہی نہیں بلکہ یہی کشتیاں ان کا گھر بھی ہے اس ساحل پر چھوٹی چھوٹی کشتیاں دور دور تک پھیلی ہوئی نظر آتی ہیں جو کہ یہاں رہنے والے لوگوں کی پیشے کی عکاسی کرتی یہ ساحل خوبصورتی میں اپنی مثال آپ ہے یہاں پر موجود جنگلات کراچی سے کچھ مکران تک پھیلے ہوئے ہیں ان جنگلات میں تیمر کے درخت پائے جاتے ہیں جبکہ اس کے نمکین پانی پر ناریل اور گاس بھی اگتی ہے دیکھتے ہیں جی یہ پانی کتنا ہے اس کی گہرائی کا یہ ایک نالا ہے جو دو سمندروں کو ملا رہا ہے ان درختوں کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ یہ مچھلیوں کی افزائش میں اہم کردار ادا کرتے ہیں سمندر میں موجود انہی جنگلات کے بیچ میں وسیع اور خوبصورت میدان بھی پائے جاتے ہیں اور مقامی لوگ اپنے اونٹوں کو چرانے کشتیوں میں یہاں لاتے ہیں کورنگی کریک کے اس پٹی پر چشمہ گوٹ کے نام سے مشہور ایک خوبصورت علاقہ بھی ہے چشمہ گوٹ ایک بڑی مٹی کے ڈھیر پر واقع ہے یہاں پر چشمے والے سرکار آصف شاہ بخاری کا مزار ہے چشمہ گوٹ میں کئی قبریں ہیں جن میں سے کچھ اس ڈیر کے اوپر اور کچھ نیچے ہیں روزانہ سینکڑوں عقیدت مند آتے ہیں مزار کا احاطہ عجیب طرز سے مٹی کے ڈھیر کو کھود کر بنایا گیا ہے اور یہاں پر موجود چشمہ اسی ڈیر کے نیچے سے نکلتا ہے اس چشمے کے بارے میں مشہور ہے کہ اس سے نہانے سے بیماریاں دور ہو جاتی ہیں کے اس پٹی میں جا بجا چھڑیاں قائم ہیں کورنگی کریک ملکی معیشت میں اہم کردار ادا کر رہا ہے اور یہاں کے لوگ اس سے بے پناہ محبت کرتے ہیں